I think we can produce an affordable, long-range, compelling electric car in about three to four years. We finally come to the final step in the master plan, which is a mass market, affordable car.从空中俯瞰。 特斯拉上海超级工厂宛如一艘在上海临港自由贸易区行驶的航空母舰。这座全球领先的新能源整车制造基地有什么与众不同的地方呢？你知道吗？关于如何花钱，上海超级工厂有着独一无二的成本观——特斯拉成本控制的极佳定律。这一定律实质上是从第一性原理出发的生产底层逻辑。 从每一个环节的源头上通过创新提高效率从而实现更优的成本控制 with any new technology it takes multiple iterations economies of scale before you can make it great and affordable 特斯拉在中国最引人注目的创新正是特斯拉上海超级工厂时光回到二零一八年出于对高效率的追求更快决策更快行动特斯拉选择在上海建厂 当你走进占地八十六万平米的厂区，众多细节显现出特斯拉的与众不同，极致的精益与高效。首先，摒弃了工厂外观繁复的设计，冲、焊、涂总四大整车工艺采用大联合厂房的形式，极大限度缩短了各个工序之间的物流路径，提高了运行效率。其次，充分利用了纵向空间的厂房结构，全面推进多层厂房设计。 土地的高效利用率达到业界领先水平，在焊装、涂装、总装、电池、电机等车间，全部采用双层或多层形式，来最大限度的提升空间利用率。通过升降机、机运链进行空中输送等自动化物流措施，减少人工的垂直搬运，节约了输送路径。以立方米论效率，可以说。 工厂本身的创新为生产制造的创新提供了可执行性的土壤，脱离了这片土壤，成本控制将是无根之木、无源之水。从特斯拉成本控制的极佳定律出发，第二个创新是研发创新。特斯拉上海研发创新中心是特斯拉首个设立在海外、以整车开发为基础的研发中心。 实现研发、制造、物流一体化高度集成，确保新产品开发的快速衔接。以第一性原理为起点，进行原创设计开发，全方位测试验证和生产质量控制，形成完整闭环的产品研发流程。研发创新为特斯拉上海超级工厂的不断进化提供原动力，让成本控制有着明确清晰的方案蓝图。 创造更低的成本方案，提升特斯拉产品的可负担性。特斯拉成本控制的第三个创新，则是生产创新。首先是零件上的创新，提高零件自主开发能力，为成本控制打开更多想象空间。比如目前 Model Y 一体压铸而成的厚底板，如何理解这个零件背后的创新魅力？但以前。 就拿摩托三来讲，我们大概是要七十多个冲焊零件，我们一般的整车厂都是去外包的，我们自己还得要去建一条焊装线。实际上，整个那个周期啊是很长的。我们做这个一体式压铸之后，我们就只需要把一家供应商，就跟我们的供应的铝锭，通过我们自己的话制造，我们有这个熔炼、有压铸、有后处理、有机加工，在非常短的一个时间内，就有这个原材料。 把这个产品呢成型出来，在特斯拉所做的 One Piece Casting，我们真的在推动着行业的发展。我觉得我特别有成就感，特别能够实现一个工程师的一个梦想。物流创新也是生产创新的重大亮点。上海超级工厂的物流规划理念，坚持以环抱式布局，实现线边道口直接卸货的方式。 是我们的物流道口，可以看到，在我们总装车间目前是有九十七个道口，需要完成每天近两千个集装箱的转换。这个场景就类似于餐厅的翻台率一样，每一辆客户下的订单会涉及到零件的排序。现在车间在过的是红黑红，物流会根据它的制造序列去向所有的排序供应商去做播报，所以它供的零部件也是红色、黑色、红色、黑色排列好的。 所以它是从供应商直接到线边的最短的路线，我们甚至不会在仓库去存任何的库存，所以我们是追求一个零库存的机制。而利用电动车构造的优势进行多元件集成化生产，是通过生产创新实现成本控制的又一表现。 去年刚好是特斯拉上海工厂开始生产 Model 3，那个时候大部分零件还是要靠进口。当时我们的首要任务就是把这些进口件尽快去国产化掉。两个月的时间，必须要把这个零件迅速国产化，来支持高产量的爬坡。仪表板总成件，将以往不同工序中上百个零件进行一体化装配，总成件直接送料到线。 即可进行组装。呃，国产化不单单只是为了降本啊，因为国产化的过程当中，我们会提更高、更多的要求给到我们国产化的供应商。以前可能有一些进口供应商，他做的一些零件是这样子，但我们可能会提一个档次，而不是说完全复制过来零件就 OK 了。特斯拉成本控制的极佳定律，本质上也是从第一性原理出发的加减法，减去不必要的成本。 让成本都用在提高效率和整车质量等最本质的地方上。通过创新降本增效，就是特斯拉成本控制的极佳定律。在这个定律的驱使下，特斯拉不抱守一个最佳答案，而是一直走在靠近极佳的路上。